من منا أسرع في قطع الأعناق يا أومن لا بأس بخوض منافسة بسيطة One to base. هنا عدو في الوسط عدو واحد سقطت ال spike في A see that list like VA. Died. بالراحة أطلقت الصف كم يؤسفني أن يلعب بريتش ضدنا كنت أود ممارسة الرياضة برفقته تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي مثالي نجونا بحياتنا وسنعيش اليوم أعيد تلقيم أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظي Go away. Sorry, Atlas spy. انتهينا. تم نشر الساتر. تم نشر الساتر. تبقى عدو واحد. التلقيم ليست لديهم فرصة سقطت ال spike في B. رصدت ال spike في B. قتيل آخر رصد عدو واحد سقطت السبايك في بي مجاراتي تريدون اللعب هيا نلعب في الرقص؟ سأفتتح الرقص حان وقت استخدام أصدقائي ينهضوا ابتعدوا عن طريقي سوف يبدأ الحرب فقط واحد انفجري وقعت السبايك عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع لا أستطيع الانتظار فلنبدأ الآن أحتاج إلى دعم أحتاج إمدادا fazer isso. زرعت السبايك خرج الروبوت المتفجر It's B البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ لنخرجهم من المخابئ انفجروا Spike TB. آخر لاعب باق تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية سلب البصر يجب الكف عن المحاولة رينا يا حبيبتي ما الذي حدث؟ من سبب لك الأذى؟ نقطه ال spike في الوسط أحدهم في B انصرف أعيد التلطيم شبعوا موتا رصد عدو في بي تبقى عدو واحد أظننت أن بإمكانك النجاة من كابوسي واحد منا على الأقل سيكون خلفهم تريدون اللعب هيا نلعب هنا ابتعدوا عن طريقي عدو في بي أعيد التلقيم إلى موتك دوري عتل سبايك أداء رائع تذكروا ابتعدوا عن النيران إنها نصيحة منطقية فلا تنسوها اتفقنا؟ أحتاج إلى دعم سأسكت بريتش المعادي السبايك هيا لنذهب ظلال متحركة حجب ظلال متحركة رصد عدو في ايه؟ آخر جولة قبل التبديل لا داعي أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي تبقى عدو واحد سقطت ال spike في A ال spike في A آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك لا توجد شحنات Just defuse. الجبهات أحدكم شيئا؟ عذرا لا أسمع صوت الطنين أعيد تلقيم أعيد تلقيم المهاجمين أسلب البصر انتهيت بحوزتي لدينا رصد عدو في A؟ تبقى عدو واحد يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة انفجري أعيد التلقيم أعيد التلقيم حجر قتلتك بسرعة إن شاهدتم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم؟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 الأعداء في بي أطلق شطر تبقى عدو واحد آخر لاعب باق تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده تتألق تطلق ابتعدوا عن طريقي فلتنهضوا ارحل من هنا اذهب ابحث عن في منطقة تولد المهاجمين وجدت واحدا أحلق الشهر لن أسمح لأولئك الأوغاد بأن يتقدموا ولو خطوة واحدة هل أحصل على دعم؟ عدو واحد أعيد التلقيم نقطة الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب هيا بنا هل أحصل على دعم؟ سأدخر ما المطلوب؟ تريدون اللعب هيا نلعب مجال للهرب آخر لاعب باق لدينا تفوق جماعي تأكدوا من اللحاق بقطيعي سيقودوننا إلى العدو مباشرة هل أحصل على دعم؟ أعيد التلطيم التلقيم هيا بنا تم نشر الساتر ابحث عنه عدو واحد آخر لاعب باقٍ أداء رائع أريكم كيف يفعلها الزعيم تم نشر الساتر رصد عدو في لا تحمل السبايك لدينا سقطت السبايك في اي ازرعوا السبايك تبقت ثلاثون ثانية انفجري المهاجمون